Merhaba, ben Ceren. Veliyat yarışması benim için gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. Ne yapmak istediğimi ve ne yapmak istemediğimi bir kez daha anlamış oldum. Bunun için beni destekleyen herkese, sevgili Nüket Duru'ya ve tabii ki tüm jüri üyelerine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ama kuru kuru bir teşekkür olmaz diye düşündüm ve onlara ufak bir video hazırladım. Umarım siz de keyifle dinlersiniz. öfkesi dolanıyorum yitirdim yarimi aman aranıyorum bir tek sen Tanrı sanmak bile bana yetiyor Her şey gönlünce olsun üç gün sonra hayat bitiyor dökük yenik aşka Dön sebebi anla gayrı Dön dünleri vur da öldür Gel geçmişi sildim çoktan Yaradın emir gibi haktan Sensiz bir keder alır la la la la la la, sarar me la